Bonjour, chers frères collègues, Que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Demain, c'est une journée solennelle. Cette journée solennelle, c'est pour mettre la fondation de la maison 1, la maison des confessions religieuses d'Allemagne. C'est un succès, pas seulement pour vous, pour nous et toutes les confessions du monde. L'exemple en République centrafricaine, la plateforme de conversion religieuse veut aussi avoir une visibilité. La maison une des conversions religieuses de Centrafrique, c'est un espace de dialogue, d'échange pour promouvoir l'amour, la fraternité, la cohésion sociale, de vivre ensemble pour donner naissance vraiment une paix du cœur d'abord, et une paix de développement socio-économique, culturel pour que la paix puisse devenir une réalité dans notre pays. Je vous remercie.